бир түз сызыкта аракеттелген бирок карама каршы багытта багытталган тең аракет этүүчү күчтөрдү аныктайлы бул үчүн биз динамометрлер биринин үстүнө блокту бекитебиз бул динамометрдин үстүнкү илгичине жипти бекитебиз аны блоктун үстүнө ыргытабыз жиптин башка учуна экинчи динамометрден алынган салмакты илип коебуз биринчи динамометрдин көрсөткүчү асма жүктүн салмагынын маанисине азаят эгерде күчтөр бир түз сызык боюнча бирок карама каршы багытта багытталса тең аракет этүүчү күчтөрдүн ортосундагы айырмага барабар жана чоң күчтөрдү көздөй багытталган